Что ж, всем привет! А в данном видео поговорим о том, как майнить на пул а, биржи Binance. А сейчас выводы, кстати, у меня, по крайней мере, оттуда во все восстановились. Крипта выводится, крипта заводится, деньги заводятся, деньги выводятся. Но деньги выводить я пока не пробовал. Максимум, э, что там с криптой эксперимент какие-то проводил. А в связи с чем у меня а, случилось э, то, что майнить на биржу Binance. Во-первых, ну, Найсхэш я отсюда почти все вывел, здесь какие-то копейки остались. А, в принципе, вот а, майнинг, майнинг, надо сказать, что в последнее время в связи с курсом биткоина он вообще тут обрывается, что-то здесь вообще ничего не прогружается, ничего. Так, ладно, здесь сейчас обновим. Видим, на SCash он все, он заглючил, то есть э, майнить на SCash не получается. У вас э, при майнинге вылетают вот здесь вот а, нет подключения к серверу, нет подключения к серверу, пытается подключиться ваш компьютер там к серверу, но нифига не подключается. А что же делать в данном случае? Да, делать э, особо-то здесь нечего, прекращать майнить на NSHash временно. Если вам нужны биточки, вы потом можете туда вернуться, когда все починят. Но сейчас при резких колебаниях курса это недоступно. Что мы делаем? Мы, во-первых, э, должны перейти на биржу Binance, зарегистрироваться, пройти двухфакторную аутентификацию там настроить, то есть вот это вот все, э, регистрацию, подтвердить свою личность и так далее. Все это делаем, там скан паспорта, поморгать еще вас попросит и так далее пока у вас э, аккаунт не, э, не пройдет аутентификацию, то есть вот это вот все, верификацию точнее, э, вам заводить там что-то на этой бирже, покупать или так далее, вообще ничего не надо, ничего не стоит. Сначала вот э, завели аккаунт, подтвердили, настроили двухфакторную авторизацию, а после этого э, верифицируют свой аккаунт. Как только у вас все верифицировалось, вы продолжаете уже на этой бирже э, работу. Что ж, а, перейдем на пул Binance, и я покажу, как это все настраивается из-под Windows. Из-под Windows а, все настраивается достаточно просто, необходимо скачать батник всего лишь. А батник э, берется тоже не с хухры-мухры, мы просто переходим и скачиваем батник, к примеру, под эфирку. Что ж, переходим на сайт для скачивания батника. А, ссылочку я на батнике оставлю в описании, кому надо скачать. А, здесь э, можно Phoenix скачать, э, майнер. Ну, я, по крайней мере, пользуюсь Phoenix майнером. Если вам надо какой-то другой батник, можете скачать э, любой другой батник. Нашку Вот он, майнер наш. Скачать. Сейчас у нас загрузится наш майнер. Так, набор, в принципе, можно удалить. Вот она пошла наша загрузочка. Видите, так, удалить небезопасный файл, открыть небезопасный файл. Нажимаем, а, все, наш небезопасный файл, он открывается. А, Майнер Phoenix а, автоматически скачан у вас вот этот вот RAR архив скачан в папку загрузки на вашем компьютере. Мы отсюда его разархивируем себе на рабочий стол, если э, что надо добавить А вот эту папку в разрешение вашего антивируса, либо же защитника Windows. Как это сделать, я видео прикреплю в описании. И вот здесь в подсказочках наверху можете видеть и перейти посмотреть, как добавить а, в исключение. А, то есть там видосики сделан, видосик есть. Что ж, теперь мы этот батник настроим под биржу Binance, и я вам покажу, как майнить э, даже на одной, на двух, на трех видеокартах, если у вас операционная система Windows стоит, а не Linux и не HiveOS, и там вот эти вот все. То есть у вас этого всего нет, вы в этом не понимаете, у вас Windows стоит, и вообще домашний компьютер, у вас одна видеокарта. А, то есть на этом примере я вам это все и покажу. И перейдем непосредственно уже к делу. Ну что ж, наконец-то мы перешли на нашу биржу Binance. Если у вас э, здесь NAC открылось, просто нажимаем Binance вот так вот, вот а наша бирж, э, наш Binance прогрузился. Здесь вверху выбираем а, финансы вкладочку, вкладочки финансы выбираем, если язык, конечно, у вас не русский, сюда в правый верхний угол, выбираем нужный вам язык. Я выбрал русский, переходим в вкладочку финансы, выбираем а, Binance Pool, выбрали Binance Pool. А, далее, что нам надо сделать, это выбрать алгоритм, на который будем майнить. SHA-256 это для ASIC, он нам не подходит, нам нужен эти хэш. Выбираем эти хэш. А, дальше мы переходим в воркеры. Вот они наши а, воркеры. Здесь у нас вверху есть вот так вот управление, ну, где у вас напротив этот хэш управление Manic аккаунтом. Нажимаем управление Manic аккаунтом, нажали и нажимаем создать Manic аккаунт. Нажали, а, здесь прописываем название вашего Manic аккаунта, прописать можно что угодно, то есть а, ник, никнейм и так далее, лишь бы оно было не занято и написано на латинице. И нажимаем кнопочку создать. Я уже создал, и мы сейчас вместе его настроим. А, то есть вот он мой майнинг аккаунт, Э, я в него захожу, а выбираю вкладочку «Воркеры» э, вверху, нажимаю на нее. И здесь у нас адреса пула. А, пул 1, пул 2, пул 3. А здесь воркер наш, ну, пароль в принципе. Что нам надо сделать сейчас? Нам надо перейти в наш батник. Переходим в наш батник, который мы скачали на рабочий стол. То есть вот он батник Феникс. Здесь у нас есть файл start miner.bat. Нажимаем правой кнопкой и нажимаем изменить. Нажали изменить, вот он наш файл. Далее нам надо перейти снова на Binance а, и скопировать адрес pool 1. Копируем его, скопировали. Далее а мы переходим в наш батник. Вот он наш батник. И вот этот вот адрес первый нам надо вставить вот за место этого адреса. А, то есть э, здесь Phoenix Miner X-pool и вот это вот SSL, а, двоеточие слэш слэш слэш а, мы убираем. Просто а, один раз нажимаем, два раза, точнее щелкаем, он у нас выделился. И поскольку у нас копирован, нажимаем Ctrl-V. Нажали, все. Вот у нас все вставилось. А, так, здесь у нас должен быть пробел. Пробел. А, далее. Пул 2 мы копируем. Скопировали, он скопировался. Переходим в батник. И нажимаем а, сюда вот также а, pool 1.2 SSL, SSL, вот этот org 555. Выделяем и нажимаем Ctrl-V. Вставить. Видите, здесь пробел исчез, у вас майнер не запустится, поэтому нажимаем пробел здесь. Далее нам надо вставить а, наш а, майнинг аккаунт. То есть здесь well, то есть это название нашего майнинг аккаунта. И а, нам его надо прописать. Где его взять? А, то есть переходим а, в управление майнинг вот снова сюда, на биржу Binance. А, а здесь а, в правом верхнем углу напротив хэш управление майнинг аккаунтом. И вот он, а, название Евген. Евген у меня просто прописано. Мы делаем то же самое на своем а, а, батнике. То есть прописываем, либо копируем, вставляем. Ну, копировать не рекомендую, неудобно оно. То есть вот это вот выделяем. Вот это вот слово, точнее надпись. После точки ничего не выделяем, убираем и прописываем на английском. Вот он. А здесь а, ставим точку, получается, и после точки можно, ну, никаких пробелов здесь, видите, не ставится, я убираю через точку, после точки никаких пробелов нету. А, рик, можете 001, а, рик 1, или вообще написать вообще что угодно, можете написать Дом ПК. Главное, чтобы оно было на латинице. Хоть маленькими, хоть большими буквами. Все. У нас все готово. Я так и оставлю рик 001. Закрываем. Нажимаю сохранить. Все. У нас батник сохранен. Сворачиваю. И вот. Нажимаю старт майнер бат. Нажимаем. Так, пошел майнинг. Как видите, все майнится. Сейчас у нас немножечко все это дело прогрузится. И мы увидим нашу статистику. Это займет немного времени, конечно. Если у вас а, рик большой, то это побольше времени займет. Но здесь а, вообще сущие дела. Если у вас обычный домашний ПК, с которого вы это делаете, это вам не составит никаких проблем а, сделать. Здесь мы видим а, а, температуры наших воркеров, а, а, кулера, потребление. А, ГПУ-1 потребление 176, ГПУ-2 потребление 144, 80% а, на кульках э, видим, 50 а, градусов, 46 градусов соответственно. Видим общий хешрейт, э, здесь вверху выдается, и хешрейт э, каждой отдельной карты. Так, я закрываю это все дело. Будет запасным, так скажем. <laughs> Что ж, перехожу в наш а, майнинг аккаунт. А, запущу, к примеру, другой майнер потом. Ну, вам наглядно сейчас продемонстрирую. То есть а, вот он, мой майнинг аккаунт. То есть вот он хешрейт. А, с 18.00 я, к примеру, вот запустил. И вот он хешрейт. Пошел, пошел, пошел. А, здесь показаны сразу же отказы. Как видите, процент отказа зелененьким показано показано 0,66%, то есть менее 1%, и хешрейт 88 мегахеш стабильных, 88,8 э, стабильных. Здесь можно наблюдать. Так, сколько войкеров активно 1, неактивно 0. То есть э, видим расчетный доход за сегодня, а доход за вчерашний день видим. Ну, я тут не майнил э, ничего. Так что чисто для пробы вот э, сделал протестил, посмотрел, все, приходит выплата, а, приходит, все это приходит на ваш аккаунт. То есть никаких проблем с этим уже не возникает. Здесь можете нажать, продать криптовалюту. А. Здесь уже прямо с пула. Далее вы, в принципе, разберетесь. Все это дело майнится в кошелек. Майнинг кошелек у вас будет вот такой вот. Нажимаете на майнинг кошелек вверху. Как я нажму показать. Как видите, здесь вот намайнилось вот столько вот эфирок. А, то есть э, одна э, что-то там десятитысячная эфира а, его можно переводить из кошелька в кошелька, можно а, ваш а, фьючерсный аккаунт, маржинальный, маржинальный аккаунт и в основной кошелек переводить. Кидать, кидать можно по курсу, посмотреть, э, сколько пул аккаунт было намайнено. Где и 29 рублей, то есть я всего намайнил тут, э, потому что, в принципе, я сюда не майнил. Вот и все. Выплаты приходят, э, выводить вы также можете, торговать именно бирже, просто перевести в свой Э, основной кошелек, э, в основной аккаунт э, и, пожалуйста, кидать все это дело между своими кошельками. Никаких проблем у вас с этим не возникнет. Вот так вот можно с обычного домашнего компьютера на винде, либо же если у вас майнинг ферма на Windows, а майнить напрямую на пул Binance. На данный момент, по крайней мере, насколько вот неизвестно и проверено, Э, я могу сказать э, за крипту. Крипта с Binance выводится без проблем на данный момент. И а, также эту крипту можно выводить, э, то есть на различные другие свои кошельки, либо же на обменники. То есть без проблем вывести на любой обменник, там обменять. если не хотите продавать ее на Binance, вводить наличку на Binance. Либо же в P2P торговле, но пока что P2P торговлей на Binance я не пользовался. Может, в дальнейшем а, попользуюсь и засниму свое видео со своим отзывом на данную тему. А так, а, надеюсь, видео было информативно, полезно. Всем спасибо за внимание, всем пока.